oh, ey Ay, ay, tú lo quiero matar, ey Ay, que me vengan a buscar, ey Ay, ay, tú lo quiero matar, ey Ay, que me vengan a buscar, ey Saben que vine de abajo, esto costó trabajo, loco lo mando al carajo. Le pego le un junta. Entro como quiero en el beat. Todos los días lo hago así. Voy a romper escenario y a sacar un fucking hit. Wow. Me siento como Kid Bill. Wow, wow. Ey. Me siento como Kid Bill. Wow, wow. hey lo digo Rompo el escenario, te lo digo, my primo Cada vez que vengo yo lo escribo Hago mi free, me siento más vivo Liro ah, A esto lo quiero matar eh, ah, Que me vengan a buscar eh, eh, ah, A esto lo quiero matar quiero, pero lo maté. Estamos sentando, tomando un roce dentro de la historia. Vamos a comer, estamos rompiendo el heaven. Guacho sin pistola ya no puede más. Dentro de la mansión ya no cabe ya nadie más. Porque la lengua cansada de hablarme de que, eh, yeah. Yeah, yeah, lo estamos haciendo otra vez, eh, eh. rompiendo el esquema tres veces, haciendo que fluya el sistema que, eh, yeah. Yeah, yeah, lo estamos haciendo otra vez eh, que me atreves Haciendo que fluya el sistema que yeah. Ay, ay, tú lo quiero matar ey. Ay, que me vengan a buscar ey. Ay, ay, tú lo quiero matar ey. Ay, que me vengan a buscar ey a esto lo quiero matar. Ah, que me vengan a buscar. a ah, esto lo quiero matar. Ah, que me vengan a buscar. Saben que yo firme lo que deseo. No quiero que ni me miren ni de lejos. Como corrí desde el lugar, fue lo correcto Ahora así, estamos mejor, brothers a neta Estamos pensando relax, dog Sacarte más y temas, fuck Me escucho en la radio y flow, flow Pasado de level con un show, ey Con un show, ey Con un flow, ey Con un shot, shot, shot, shot ah. Ay, tú lo quiero matar, ey. Ay, que me vengan a buscar, ey. Ay, ay, tú lo quiero matar, ey. Ay, que me vengan a buscar, ey. Ay, ah, ay tú lo quiero matar, esto lo quiero matar.